Hello guys! Good morning po! Teka lang, inaayos kong aking little ponytail. Mukhang malabo kayo ah. Dali. <laughs> Ayan! Naku, kagaganda ninyo. <laughs> anyway, uh, ang vlog nito is just to let you know um, we had my friends my bff have decided to do a virtual um, uh, talk or chat uh, that night nung nandoon kami sa Coachella and um, and so I was like, oh, teka, i-vlog ko kayo ha. So, intended na i-separate ko yung vlog namin ng mga friends ko and to show you kung ano yung mga halakhakan namin even though it's a short one pero I think it's a good start na you know, for us na mag-communicate kasi with the technology now, uh, makikita nyo uh, lahat ang mga kaibigan, mga pamilya, and everything. Kasi noon, wala naman tayo noon. Nasa Japan kami, wala kami. It's hard to reach out to all the family and friends. Kaya um, now that I'm doing the vlog, a YouTube vlog, um, most of my families and friends are seeing me and my family, uh, kung anong ginagawa ko sa uh, ngayong katandaan ko na. <laughs> ngayon ko lang naisipan. But anyway, um, I think it's fun. Uh, ah, Nag-enjoy ako mag-vlog para sa inyo. Uh, mayroon lang ako may pakita sa inyo kung ano yung ginagawa namin sa buhay namin, uh, sa family, and uh, uh, yung mga extra time. But anyway, so go back to my topic sa mga kaibigan ko na to. They're very special uh, people uh, na matagal kaming hindi nagkikita, uh, nag-uusap lang kami paminsan-minsan, group text lang. But uh, I think we've decided just to do some vlogging together with my BFFs. Um, eh, in the future, there are gonna be some topics. So Hopefully you'll watch it and uh, mag-enjoy kayo. By the way po pala, um, just take note, kabampangan po ang salita namin. I'm gonna try to see if I could translate it para maintindihan ninyo in English. Um, sa lahat ng napag-usapan namin, uh, sa kadaldalan namin, maraming mga mga nabigkas doon na uh, hopefully I'll be able to translate it to you in a simple way. Um, ayan. <laughs> Hi guys, these are my best friends and some of them are in the Philippines, in California, in Chicago, Las Vegas, and yours truly above there. Oh, ayan. Biols right there in the Philippines. Say hello to my vlog, guys. <laughs> I know. Chicago. Chicago, Chicago. Oh, Northern California. Tay, salamin mo. Oh, we're sure? <laughs> sunglasses? Ah, look, look at me. <laughs> in muse niya. Oh, this is our muse. Oh, yeah. Oh, yeah. Queen. <laughs> Sana do. Ayan, o. Oh. In na kayo. Mm. Ay, talaga naman po, Diyos ko. Then, mga Muse King Philippines, sampung so, California. i-vlog niya kanya yan. Yes, I'll add this. Oh. Ulitan tayo. Amo, kailangan makalipsik yung beauty. Ulitan ka pa. Gano'ng ma-vlog yan pala. Mag... wow! mag- <laughs> magbrana ka niya. Bakit ano? Eh. na eh. Yan, mag-lipstick na ka mo. Eh, kulang lipstick mo. Ay, malaguna. Wala, wala ako makeup mo. Wala ako kami. Ari pa ba natural look na? Ang gaya lipstick, darling. Ayan yung pinaliwa. Sticky yun. Pero sticky yan. Nakakatulong kayo. Nakakatulong ng violet red. Ruby red. Nago niya pa po yun. Ruby red. Parang red lipstick. Panahin niyo ko. Oh, sige, kape. Kumakita ka Magdala. Eh, kuma... Again, hindi ka mag-lipstick ka naman. Eh, <laughs> kuma Magdala, alam na, malupa ko sa Los Champin. nga po. Ano naman meron ang kukuhangan mo? Pati nga po kung magluto. Hindi ako pati. Lemo, ako mati mo. Oo. Oh, ayan, oo. Ayan, doon. Okay na ka. <laughs> I-highlights niya pa yung book mo. Oh, highlights. Padalagi itang color, banda mag-color yun. Mga pagdalagi. Ah, mo, sipid ako. Sagli, sagli. O, oh, sige. Manggatal ko araw. Ayaw, nakalipsig na. Ayaw, ano ba yung nakalipsig lang eh? Gusto sa'yo? Yes. nag ka palang foundation, basta makalipsig ka niya. Eh. Oo, oh, siyempre, oo. Oh. Oo, di ba? Ang dilip yun. O yan, oh. Leme, o. Oh, leme din, o. Oh, red lips siya, o. Ito naman. Oo. Ayan, ida, makal-red lipstick yan naman. Ano mo? Kakal na kaya kayo. Magsambra ako na ako na aking marimla. Kaya kami sob, kaya kami sobra. Ay, wo, kaya kayo sa na nakayaan niya. Travel? Wow. Ay, Ken, yala. Hindi mo na yung tanamon ko. Ah. Ala ko nga ito, pero tanaman lang na. Uy, sabi niya ni anak ko, ni Joshua. Oh. Ah, is yung ah. ano masanting mo ano picture. Is yung kaluto naman. Oh, yeah. Totoo naman. Totoo ah, naman. Ah, talaga? Wow. Wala na sa kanila nakaka-depress. Yes. mo na, okay mo kasi magletrato ka eh. Pero nung itang aldoldo, eh, eh mo buri, syempre. Sumawa ka naman eh. Mm. Ay, mm-hmm. ano masanting, picture mo pala masanting snow, ah, naging naga-jumping lang eh. <laughs> Totoo naman. Totoo naman. <laughs> Nakakalungkot ka no? Kaya ba't? Kasi akala. Kaya ko na ako na rin marimlam mo yung Philippines. Amo, loko kaya naman ka na ako. Hold on, hold on. Bye. Mag-bye ka ba sa bahay? Bye. Bye. Bye, vlog. Bye. <laughs> See ya. <laughs> See ya. Good to see ya. Love you. Bye.